Давай Это видео, если что. Это видео. Простые слова. Ну, молчание. Услышал И все заткнулись резко. И понял, да, кстати, не снимали. Любви больше нет. Но все хуйня, все бабы, суки, бабы, блядь. Не надо их любить любовью непростой. Не надо им дарить конфеты в шоколаде. Она на пиде, чтобы был душа покой Но все хуйня, все бабы, суки, бабы, блядь Не надо их любить любовью непростой Не надо им дарить конфеты в шоколаде Она на пиде, чтобы был душа покой Как огурцы будут Не надо! Давайте огурцы Блядь, вот сейчас я начну петь Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, Полина. Да. Привет. Я в облаках, я лужи. Поздоровайся. Вера, нужно сексуальный, молодой, на улице, а что особый бабу. Лет ну, верхнюю пуговицу. Все, все, Надя, вот хватит баба с огурцами. Бери уебище подарки. А подумал и сказал, нахуй я новый надо. Думаю, ну, ну похуй, огурцы это пиздец стабильно. А там пакетик с героином. Ну, сука, заложи три дела дядю эту. Передаются ворота в лобы обидаю свата, электрошокером паять, ебать. Ой, брат, меня положили, нахуячили, в душу насрать. А мораль-то что? Опасайтесь бабу с огурцами. Это мой рынок, это мой рынок. Это мой рынок, кида, это мой рынок. Так что, пацаны, лучше гуляйте с пацанами. В городе оружие, баба с огурцами. Это мой рынок, это, это мой рынок. Это мой рынок, это, это мой рынок. Так что, пацаны, лучше гуляйте с пацанами. В городе орудует баба с огурцами. Идет остерегайся, малец, если видишь вдалеке ты ага, ага, огурец. Спи, спец, спи, спец, спи, спец, спи. Бака в конуре, аха, аха, хуй. Увидишь, что с огурчика